Bu günləri 2 mart 2023 tarixində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin mavini Ruhani Hacı Şahin Həsənli səhər saatlarında ürək tutmasından həyatını itirib dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. O həqiqətən də xəstə olaraq sadəcə Allahın qəzəbi qədəri olaraq ürək tutmasından dünyasını dəyişib, yoxsa Onu öldürüblər, sui-qəsd təşkil ediblər və ürək tutmasına səbəb olub və həyatını itirib. Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğunda artıq Hadşahin Həsənlinin ölümü ilə bağlı araşdırma başlanılıbdır. Bu nə deməkdir? Hər hansı bir kəs ürək tutmasından xəstəlikdən ölürsə, onun barəsində, onun ölümü ilə əlaqədar araşdırma başlanılır Baş Prokurorluqda Bu məsələ ilə bağlı diqqətinizə Azad sözə daxil olmuş məlumatları çatdıracağam. Əvvəla onu mən deyim ki, Hacı Şahin Həsənli ə, e, Azərbaycan hakimiyyətini tərifləyirdi, Azərbaycan prezidentini tərifləyirdi, onun tərəfində idi və Azərbaycan müsəlmanlarını Azərbaycan hakimiyyətinə tabe olmağa çağırırdı. E, yəni bu kimi tanınıbdı və dövlət təhlükəsizlik xidməti ilə əməkdaşlığı olubdur zamanında. Mən demirəm ki, e, yəni pis mənalarda əməkdaşlıq olubdur, e, yəni xəbər çatdırmaq, sukalıq eləmək e, və s. Amma bəzi məsələlərdə dövlət təhlükəsizlik xidmətinin nəzarətində idi. Çünki onu dinləyən minlərlə e, mövzusuna qulaq asan, e, onun fikrinə hörmət edən Azərbaycanda dindar var və məscidə də cümə günləri gəlirdilər və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzarətində idim. E, və bu şəkildə onu mən qəbul etməmişəm e, buna görə, amma e, yəni şiə dindarları arasında hörməti var idi. Mənə Azad sözə Hacı Şahinin çox yaxınından məlumat verdilər ki, elə bax indilərdə Hacı Şahin e, son zamanlarda İranla bağlı olan mövqeyinə görə İranın ə, e, ona elə bil ki, Azərbaycan müsəlmanları, dişiyə dindarları arasında müəyyən məsələlərdə e, müəyyən məsələləri təbliğat aparması üçün əməkdaşlığı davam etdirməyi təklif etmişdi və hansı bir planlar təklif edilmişdi, yəni görüşləri olmuşdu. E, bu görüşlər e, yəni canlı təmasla olmamışdı. Sadəcə Hacı Şahinə mesajlar verilmişdi və e, onun ən yaxınında olan mənbə bildirir ki, Hacı Şahin bu məsələləri Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə bildirmişdi. E, çünki mütəmadi təmasda idi. E, yəni Azərbaycan tərəfinə bununla bağlı məlumatlar vermişdi. Və Hacı Şahin Həsənliyə o mesajı da vermişdilər ki, e, yəni bunun əgər sən bizimlə İranla əməkdaşlığı davam etməsən və yaxud da ki, ə, e, bizim istəklərimizə ə, e, istəklərimizi yerinə yetirməsən, yəni bu yaxşı qutarmayacaqdır və bu açıq ölüm mesajı idi və hətta bunu da ə, e, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə bildirmişdi. Ə, xüsusilə İranda, Tehranda, Azərbaycan səfirliyində 27 yanvar tarixində bu sui-qəsdi bu öldürülməli terror hadisəsini E, Hadşahin Həsənli qınıyıb və İranın üzərinə gedən açıqlamalar, çıxışlar etdiyi üçün e, artıq İranla körpüləri demək olar ki, yandırmışdı. Və və e, ölüm mesajı almasına baxmayaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti onu qınam, qorumadı. Mən buradan qınayıram Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini ki, niyə Hacı Şahin Həsənlini siz qorumadınız? Adşahin Həsənlinin İran üçün alternativləri var. Mən burada iddia etmirəm ki, İran öldürübdü, İran öldürtdürübdü. Amma Azərbaycan Baş Prokurorluğunda da bununla bağlı artıq araşdırma başlayıbdı. Və e, o e, Hacı Həsənlinin yaxınının verdiyi məlumatlar onu göstərir ki, ölüm mesajı var idi onda. Və bir neçə gün idi ki, onun e, ürəyindən ağrılar, ürək şikayətləri var idi. Həkimətə müraciət etmişdi və son da dünən gecə 1 mart tarixində ürəyi ilə bağlı yenə e, müraciət etdi. Soruşula bilər ki və e, sual edilə bilər ki, necə ola bilər ürək tutməsindən, e, yəni insan ölür və onu öldürürlər bu sui-qəsddir. Artıq modern müasir dünyada hətta günlər sonraya, hətta bir neçə ay sonraya belə E, insanın ürəyinə təsir edəcək, son bir neçə gündə isə intensivləşəcək, ürək ağrıları yaradıb və ölümünə səbəb ola bilən preparatlar var, dərmanlar var. Bunu yeməyinə qatmaq olur, bunu içməyinə qatmaq olur və belə də e, insan e, ölə öldürülə bilir. Yəni və onun da izi qalmır araşdırma aparılanda belə, ə, yəni tibbi analizlərdə, təhlillərdə belə onun izi qalmır və yaxud da çox az qalır, ehtimal azdır. Və Hadşahin Həsənlinin də ölümü belə ehtimal edilir. Mən yenə də iddia etmirəm ki, İran öldürübdü, öldürtdürübdü. Sadəcə verilən məlumatları təqdim etdim. Amma Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini burada bir daha qınayıram ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlətinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə güvənmişdi Hacı Şahin Həsənli və dövlət əhəmiyyətli hesab etdiyi bəzi məlumatları e, onlara çatdırırdı və baxmayaraq ki, Azərbaycan dindarlarının sadəcə dini mövzələr onlara oxumaqla, yatızdırılması ilə mən buna açıq deyirəm. Yəni Allah rəhmət eləsin öz yerində. Amma ki o, o Azərbaycan hakimiyyətinin yanında olub, Azərbaycan dindarlarının e, etiraz etməsinin qarşısını alan çıxışlar və s. edibdi. Hacı Talə Bağırzadə həbsxanada, o isə azadlıqda minlərlə insana mövzə deyir və deyir prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirik, dindarlar da dəstəkləməlidir və s. bu çıxışlar da həmişə var. E, buna baxmayaraq e, Azərbaycan dövləti onu qorumadı. Onun yeməyinə də, içməyinə də, onun bir neçə mühafizə e, təşkil etməli idi. Hara, kimlərlə gedir, onu qorumalı idi. Çünki o artıq İranın yəni belə deyək ki, istəklərinə əksinə gedən və İran tələblərini yerinə yetirməyən bir dindar idi. Mən qeyd etdiyim kimi onun artıq İran üçün alternativləri də var, başqalar üçün alternativləri də var. Yəni ki, onun yerinə başqalarını da gətirə bilərlər. E, və s. E, və ilə axır. Burada e, mən başqa mən məlumatlar da eşitdim ki, Hacı Allahşükür Paşazadə ilə birgə yəni konfliktləri olubdu. Hacı Allahşükür Paşazadənin yerinə yetirin, yerinə gəlməsi üçün Hacı Allahşükür Paşazadə də onu öldürtdürə bilər və s. Bunlar versiyalardır və mümkünlüyü barədə də mən etiraz etmirəm və sadəcə Azad Söz kanalına daxil olmuş bu məlumatı mən istədim ki, Azərbaycan xalqı E, bilsin və Hacı Şakin Həs e, Hacı Şahin Həsənli baş prokurorluqda açılan araşdırmaya görə e, onun öldürülmə ehtimalı var. Preparatlarla, dərmanlarla qeyd etdiyim kimi aylar öncədən belə dərman vermək olur.